Salut! Astăzi este despre a aglomera și în dicționar este a se înghesui. Uh, eu m-am gândit că noi nu ne aglomerăm niciodată cu tascuri pentru noi înșine și dacă ne aglomerăm cu foarte multe lucruri de făcut, sunt doar pentru ceilalți. Uh, te provoc să te aglomerezi măcar cu câteva tascuri pentru tine, doar pentru tine. Unul din ele pentru mine, de exemplu, e să scriu jurnal și să dau acolo tot ceea ce nu pot să spun cuiva și să arunc. Uh, este acum și de vindecare emoțională, dacă vrei. Uh, așa că hai să ne aglomerăm cu cât mai multe lucruri de făcut pentru noi înșine. Ceau!